habiri mal kala socda sidoo qoshyaal sidoo kale أقل سيرتو اللهم ارحم شغله بليجيك إلهي بقرب اللهم ارحم شغله وأنا أقل سيرتو اللهم ارحم شغله أنا مضى وانغلق وظيفة آدم صعطهم اللهم ارحم شيخنا اللي يجيبك يجري اللهم ارحم شيخنا في تسوى صعطهم اللهم ارحم شيخنا مالي كان كواب سني او شرعي سول اللهم ارحم شيخنا عيسى صاحب الكرم

maclinta loo buurayo sama ku kuwaabay alle maclinta loo buurayo xaqakii dadkaa u warsheey inta wadadee أصله كرما اللهم ارحم شيخنا فأولاده عورما اللهم ارحم شيخنا كرامته مسلمة اللهم ارحم شيخنا نعم صحتك كما يجر بدون همم اللهم يوم اللهم ارحم شيخنا أمره راضيا اللهم ارحم شيخنا وخدمتهم ساعيا اللهم ارحم شيخنا احلم من قال الأولياء واحضر عنه فهم اللهم ارحم على ركنه اللهم ارحم شيخنا نرجو على كنه اللهم ارحم شيخنا وعلى معادنه اللهم ارحم شيخنا تراتبه علي الولي الاكرم اللهم ارحم شيخنا عز الله ربنا وأتمم اللهم ارحم شيخنا صلي ربنا وعمم اللهم ارحم شيخنا اشرف الصلاة الأدم اللهم ارحم شيخنا صلي ربنا وسلم على المصطفى العظيم اللهم ارحم شيخنا عيسى كرسيه قد أتى اللهم ارحم شيخنا طه أحمد ما فتى اللهم ارحم شيخنا يذكره مثبتا اللهم ارحم شيخنا وآلي وصاحبي متى صاح مالح وفينا اللهم ارحم شيخنا عز صاحب اللهم ارحم شيخنا عز صاحب الكرم